この憤怒こそ我の求めていた純粋なる美美しい美しい美しいよアスラあの女をトゥルガを失ったからこうなれたのかい れは失言だったかなそういえば貴公にはまだ話していなかったね1万2000年前そう彼アスラが反逆者として処理された時我はどこにいたと思うそうだね ミスラ様を保護したのが一体誰かここまで言えばわかるよねそうだヒコーラの大事な女を殺したのは我だ なんだいつまらないねもっといい顔が見られると思ったのに元より知っていたそうか実の妹のしおりいにかなるほど さすがデウスも惚れ込む一番の中堅真のメス美しきかなヤシャ 地上の星と天の星我らが真に手にすべきものはどちらであったか 望んでそうかそうだったなお前は昔から殴るしか能のないやつだった 今俺の拳に宿ったものは身の内より湧き上がったものはバカが自身の体が壊れるのも厭わずなお 奴は我が敵ここで滅びようとも構わぬはずだが俺の体は俺の魂が奴を死なせるなと叫んでいる今ひとたび 俺の拳の声を聞け 俺は信徒に戻ってやるべきことがある貴様はあがき続けてみせろよしゃお前はしばし眠れ 聖天の夜叉はここ を取り戻しデウスのもとに向かったアスラしかしデウスとすでに交戦している者がいた相入れない2人が拳を重ねる大義信念怒りが交差しそれぞれの思いが今激突する